Adil Rashid, who's making the pilgrimage to Mecca. Could be wide. Just looking at Joss with the gloves there, that's one challenge that he will have, won't it? Is it easier for him at the top of his mark? But certainly any wicketkeeper who captures experienced player in this team. Just makes this look so easy. All the time in the world to feed onto his leg stump. Great balance as well. previous summer, but he looks ready to uh, make up for lost time here. Changing the field with Tamal Mills coming up to short third man and pushing Harry Brook, I think it is, back to the offside boundary where Rohit appealing, half looking for the ball. Gave you a clear signal he didn't really think there was much going for that appeal. You were notoriously quite numbers driven, quite stats driven as a captain. Do you think Joss will be that way or will he be more intuitive and instinctive? और एक जबरदस्त क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए हम सब तैयार हैं पिच हार दिख रही है आज बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल करना चाहेंगे गेंदबाज स्वागत है इस खूबसूरत मैदान में टॉस के लिए यहां पर मौजूद है दोनों टीम के कप्तान आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे बढ़िया शॉट गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ लाजवाब गेंदबाजी पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को और ये गेंदबाज काफी निराश लग रहे हैं अगली और ये बोल जैसा आप देख रहे हैं बल्ले चौका बेहतरीन शॉट बल्लेबाज द्वारा लेंग काफी जल्दी पिक की वहां पर बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी खूबसूरत शॉट जबरदस्त गेंदबाजी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज वहां पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज बड़े हता कहना होगा कि यहां पर शॉट सिलेक्शन बढ़िया खेला है कॉन्फिडेंट शॉट हवा में गई है गेंद इसे कहते हैं अद्भुत catch catch of the match की श्रेणी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए काफी निराश लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा फील्डरों के बीच गैप ढूंढने में कामयाब चार सुंदर टाइमिंग के साथ ये शॉट अच्छी टाइमिंग और गैप में भी क्या लाजवाब शॉट था और रीप्ले में कमाल का ये शॉट चौका में इस पिच पे वाह मजा आया ये विकेट देख के कमाल की गेंदबाजी और ये आया इनका फेमस सल्यूट और दर्शक भी खुश जैसा आप देख रहे हैं